Oi. Santana! Te dei o... Toda vez que eu viajava pela gelada Eurofino, pelo onde eu avistava a figura de um menino que corria minha puxeira. Depois vinha me pedindo. Aperta a teta, é pra mim. Vê se tem caroço, gente. Ah!